Wir leben heute hier in Deutschland in einer Gesellschaft, in der laut Statistischem Bundesamt 56 Milliarden Stunden etwa inzwischen knapp in bezahlter Erwerbsarbeit jährlich geleistet werden und über 96 Milliarden Stunden in unbezahlter ehrenamtlicher Tätigkeit. Also heute schon werden die meisten gesellschaftlich nützlichen und sinnvollen Dinge getan, ohne dass die Menschen dabei materiell etwas zu gewinnen hätten. Nur sie tun sehr unterschiedliche Dinge in der kapitalistischen, liberalen Bewertung gilt als nützlich und sinnvoll ja immer nur, was mit Geldverdienen verbunden ist. Also ähm, das, was als informelle Arbeit gilt, ist auch mal versucht worden zu beziffern, also was eben tatsächlich sich im Marktkreislauf befindet, was sich nicht im Marktkreislauf befindet. Und der Wert der Arbeit, die außerhalb des Marktkreislaufs äh, sich befindet, ist deutlich höher als das, was im Marktkreislauf ist. Ich denke, jede Arbeit, was Menschen tun, für, auch für selbst, auch für andere Leute ist wichtig für diese Gesellschaft, auch für Menschheit. Ne? Und jede Arbeit hat äh, nützlich in bestimmte mh, mm, Ebene, bestimmte Zeit. Na, alle muss gut bezahlen werden. Wenn ich Arbeit sehr teuer mache, um es mal einfach auszudrücken, sorge ich dafür, dass der Anteil der Erwerbsarbeit an der gesamten Arbeit niedrig wird. Das zwingt Menschen dazu, viele Dinge selbst zu machen, unentgeltlich oder in, in sozusagen in, im Naturaltausch. Du machst mir, äh, du legst mir den Boden, dafür tapeziere ich dir die Wände oder sowas. Das äh, funktioniert dann. Wenn, äh, wenn ich wenig Untergrenzen habe bei der Entlohnung der Arbeit, ähm, wird wahrscheinlich ein relativ hoher Anteil der gesamten Arbeit in Erwerbsarbeit ähm, erbracht. Allerdings werden damit auch Einkommensungleichheiten erzeugt, die ähm, dann wiederum zu gesellschaftlichen Spannungen führen können. <coughs> Naja, gut. Ähm, die, die, eigentlich, finde ich, liegt der Lohn, den ich von Arbeit erwarte, viel in der Arbeit selbst. Es gibt viele äh, Dinge, die sogar äh, schlechter werden, äh, schlechter geliefert und geleistet werden, wenn sie gegen Lohn geliefert und geleistet werden. Also äh, Pflegearbeit ist ein Beispiel. Äh, Lohnpflege ist wird oft qualitativ geringerwertig sein, zurückbleiben hinter einer Pflege, etwa durch Angehörige oder durch Freiwilligendienste oder durch ehrenamtliche Tätigkeit, wie wir es in den Wohlfahrtsverbänden haben. Also es gibt eine Menge Dinge zu tun, die man besser nicht oder nicht notwendig als Lohnarbeit tut. Wenn man da ein bisschen den Schleier wegnimmt und dahinter guckt, ist das tatsächlich eine Frage, kann man Arbeit überhaupt bezahlen? Ich würde sagen, ein, äh, ich glaube, Arbeit kann man nicht bezahlen. Man kann Produkte bezahlen. Oder? Ne? Ich denke, äh, Menschen kann man nicht bezahlen. Oder man denkt noch äh, in, in, ganz alten Verhältnissen, wo man Menschen kaufen kann. Kann man Menschen kaufen? Kann man Arbeit kaufen? Auf alle Fälle kann man Produkte kaufen, aber kann man Arbeit bezahlen? Arbeit kann man ermöglichen.